de reconnaissance d'abord ce peuple. Nous avons ainsi prié, remercier Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous nous réjouissons toujours notre cœur de la grâce que le Seigneur nous apporte pour pouvoir nous asseoir dans sa maison et d'entendre effectivement sa parole, pour pouvoir aussi voir que notre Dieu est toujours le même c'est vrai qu'il a dit, invoque-moi dans ta détresse, Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Nous remercions vraiment que ce que, il est un secours jamais dans, la détresse. Parce que nous sommes réellement aussi pressés, comme nous l'avons entendu, il y a des limites et Dieu a placées. Nous le remercions vraiment pour cette grâce de pouvoir réellement nous montrer réellement que nous sommes gravé dans sa main. Nous sommes dans sa main, gardés protégés par lui. Et nul ne peut nous ravir de la main de ce Dieu vivant. Et cela aussi notre assurance de savoir que, puisque nous sommes à lui, lorsque nous l'entendons nous appeler, nous ne résistons point. Nous, ouvrons réellement les portes de nos cœurs pour que le Sauveur qui veut réellement entrer, qu'il puisse réellement aussi avoir la possibilité de pouvoir se sentir le bienvenu et aussi prendre la place d'honneur qu'il lui faut. Nous ne voulons pas donner à notre Seigneur la petite place, nous voulons lui donner effectivement la grande place. Parce que lorsque Simon l'a invité, il a vraiment méprisé, il a ignoré. Mais Dieu prend toujours soin de ses serviteurs. Ah, ah, et c'est pour ça le Seigneur l'a honoré lorsque cette femme est venue et qu'il a commencé à pouvoir pleurer, alors que lorsqu'il est arrivé, Simon donnait de l'honneur, effectivement, à ceux qui semblaient qu'il pouvait lui donner aussi d'honneur, qu'il considérait comme étant des grands pour lui. Et notre Seigneur était le mis de côté. Et Dieu a honoré son serviteur. Parce que quand les invités de Simon venaient, on les embrassait, ou on lavait leurs pieds, ou on pouvait les rendre d'un parfum là pour qu'ils sentent bon. Et là, le maître était assis là avec ses sandales à côté effectivement, et on s'en occupait pas. Mais cette femme est venue, elle a lavé les pieds du maître avec cela. Il a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et nous remercions vraiment notre Dieu parce qu'il il, il est toujours le Dieu qui se soucie, qui prend soin de celui-là aussi qui se donne de tout son cœur à lui. Lorsque nous servons notre Dieu, parce que nous sommes tous serviteurs et servants de l'Éternel, parce que l'Écriture nous le montre effectivement, parce que sur cette terre nous le servons et chacun de nous, effectivement, à son niveau, et aussi à la place que Dieu a voulu, effectivement, lui attribuer, comme dans le corps, effectivement, chaque membre a réellement sa place pour servir dans le corps. Alors chacun de nous aussi a une place que Dieu, notre Seigneur, lui a réellement aussi attribuée pour qu'il puisse servir dans le corps afin qu'il y ait cette harmonie et cet temps. Or, lorsque nous le servons de tout notre cœur avec autant de dévouement, autant d'amour, lorsque la situation devient aussi compliquée, le Seigneur, notre Dieu, est toujours là. Amen. Comme nous l'avons entendu, effectivement, lorsque nous sommes dans ce chemin du devoir, oh, alors que c'est lui qui nous a fait sortir, il ne nous abandonnera jamais. Les loups peuvent rôder à gauche et à droite, effectivement, mais nous avons le bon berger. Il réellement paix sur ceux qui sont à lui, ses propres bébés pour lesquels il est venu, qu'il a donné la vie, afin que ces brebis aient la vie en abondance. Et nous lui sommes reconnaissants de parce qu'il nous a vraiment ouvert les oreilles pour que nous puissions entendre et reconnaître réellement lorsque lui, il nous appelle, afin que nous puissions réellement aussi prendre position pour l'endroit où il veut que nous puissions être et aussi les servir avec réellement de tout notre cœur et pour que nous puissions accomplir sa volonté. Nous avons besoin que le Seigneur notre Dieu nous accorde cette grâce pour que nous puissions réellement accomplir la volonté de notre Dieu. Et pour cela, pour que la, puissions l'accomplir, effectivement, nous avons besoin qu'il se révèle, qu'il nous révèle effectivement ce qu'il attend de nous. C'est pourquoi l'Écriture le dit encore, le répète encore, dit aujourd'hui, encore aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur, notre Dieu, c'est pourquoi il a été vraiment bon. Vous n'aurez jamais cru au Seigneur. Vraiment. Alors vous avez cru peut-être sans savoir pourquoi. C'est pourquoi dans le cœur, c'est cette soif toujours d'un œil un peu dans le monde. C'est pourquoi cet homme de Dieu, le, le, était libre, prophète dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés Vraiment. C'est toujours là, l'église un peu, un œil dehors. Comment le monde marche, comment ils s'habillent, comment ils font. Alors il y a un problème quelque part. Il y a encore ce goût-là du, monde qui n'est pas encore parti. Vous ne voulez pas laisser partir parce que c'est comme si vous n'avez pas encore consommé le monde. La Bible dit ceci, dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu il est absolument impossible que cette personne vous dise Jésus, J'étais t'aime, c'est seulement le Jésus du fond, mais pas. Parce que l'homme ou la femme qui sait réellement, ou qui a réellement ouvert véritablement son cœur, vraiment c'est pourquoi, tu dis, quand on dit, oh, venez, venez, en fait, il faut que les gens d'abord comprennent que ce n'est pas l'invitation qui importe. D'abord, venir, vous voulez avancer pour pouvoir l'accepter, avancer, avancer. Ce n'est pas ça qui est d'abord important. Ce qui est important, c'est que l'homme ou la femme entend d'abord la parole de Dieu. Parce que, frère, la Bible, il a dit, c'est lui qui croit, vous allez croire d'abord en quoi Pourquoi il faut d'abord attendre Comment on dit en celui dont ils n'ont pas entendu C'est écrit, non, c'est dans maintenant de venir avec vous, hein, si on peut penser que c'était une non, c'est écrit sinon, hein, au chapitre 10, verset 12. Il n'y a donc aucune différence, verset 12 en effet, entre le juif et les grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il y a des personnes qui prêchent Alléluia. Il faut donc la prédication de la afin que l'homme ou la femme, effectivement, qui, vit dans des conditions aussi immondes, et qui, se rendent compte qu'effectivement, que non, c'est que je vois comme je suis, effectivement, dans l'état dans lequel je me trouve Dans lequel je me trouve, effectivement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme quelque part. Parce qu'il me manque quelque chose. Dans tout ce que je fais, je n'ai pas la paix. Je peux habiller mon corps avec les vêtements de 8000 euros, et les chaussures de 150 000 euros. Je peux habiter dans des maisons qui, valent effectivement si c'est 2 milliards d'euros, mais je ne suis pas en paix. Je peux avoir un compte en banque garni. Je je peux même donner à mon âme ce qu'il veut, mais je ne suis pas en paix quelque chose qui me manque dedans. Père, il faut que l'homme ou la femme comprenne qu'il a besoin de quelque chose de très important pour son âme. Oui, mon frère, quand ce n'est pas ainsi, tu aimeras toujours le monde. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Les désirs viennent de la ça pour ce Nous devons savoir, on est effectivement, d'avoir accepté cet homme de qualité. La marche avec Dieu, ce n'est pas du théâtre. Amen. Amen. Nous devons être conscients parce qu'il y a une différence entre où moi j'étais et là où moi je veux maintenant être quand j'ai entendu parler de lui. Donc là où j'étais, j'étais quoi J'étais dans l'impureté, dans, tout ce qui était aussi immonde et chouillant. Donc je me voyais sale, impur. Même dans mon habillement. Ah oui, certainement. Que ce soit les femmes, les jupes, c'était là, on est montré toujours. Vous quand ils s'asseyent parfois, et croisent les pieds comme ça. Elle est un mini-jupe, hein elle croise comme ça, pourquoi C'est pour que ses couilles soient mises dehors. Donc la femme, quand elle était le monde, elle veut mettre tout son corps vraiment, comment on appelle ça, euh, euh, euh, à, l'extérieur. En fait, elle fait un exergue. Un exergue, montrer ce qu'elle Vous comprenez ça oui, c'est comme cela que la femme, vous ne pouvez pas croire, c'est votre problème, Et c'est la vérité. Je sais que bon, on fait nous, mais c'est vrai. Amen. Personne ne peut dire non, c'est pas vrai, parce que dans une femme, c'est cette nature-là qu'il a. Parce que chaque femme a besoin d'attirer les regards de nous. C'est vrai ou pas Vous n'allez pas me dire le contraire. Euh, c'est comme cela. Pourquoi alors, si ce n'est pas le cas, pourquoi toutes les femmes sont presque nues aujourd'hui vous trouvez des vieilles comme des, des vieilles comme des, sévilles, des semi-vieilles, toujours dans ce pantalon-là qui sert, et quand, et en plus de cela, quand il passe tout près de vous, elle fait encore comme ça, elle va tirer encore davantage la chose en question. Euh, euh, elle, passe, elle passe, oui, vous savez ça C'est ça le Non, quand nous étions dans le monde, la même chose aussi avec les hommes, hein Hein, vous entendez les, les, les ils sont les, les, mains sont tellement lourdes avec des bagues, Vous posez la question, c'est du quoi Là, là, là, là, du gros. Parfois, je me demande, mais c'est comme, ah, mais j'ai compris, c'est comme les papes. Parce qu'il aiment bien qu'on embrasse les mains, Vous avez vu, ce sont des bagues aussi grosses comme ça. Et non seulement cela, ils aiment bien ouvrir aussi la poitrine. C'est pour qu'on voit un peu, hein. Là, ah, ouais, des grosses chaînes là qui descendent effectivement comme ça. Alors que euh, chemise bien ouverte là parce qu'il a beaucoup d'air. Alors il faut que ça passe. Pourquoi Pour que les femmes voient la poitrine. On baisse la tête, mais c'est la même. Rien. <laughs> Vous savez, c'est... Les hommes, les hommes, c'est la même chose, C'est sûr et certain. Ici, lui qui voit maintenant des, des, jeunes filles qui sont assises là, quelque part, là, pour voir comment elles marchent, elles marchent. Ah oui, certainement, Il marchait bien comme ça, peut-être de Oh, oh, oh. là là. Et puis même si elle avait un petit bidon, c'est comme ça. J'ai vu, j'ai vu les autres là. Ici, ils n'ont rien. Ici, ils n'ont rien. Mais ils marchent comme ça. C'est la vérité, comme ça que ça se là. Il dit, mais c'est pas possible ça. Il n'a rien ici, c'est plat, c'est ici Mais tu vois il fait comme ça. Ah, vous dites que moi ici, j'ai fait ta main. Non, mais c'est vrai. Donc, quand nous sommes ici dans, cet état d'esprit, alors, lorsque l'évangile nous est apporté, on réalise que nous, l'état dans lequel je suis, mais c'est un état mauvais. J'ai besoin d'un autre état pas le temps de jouir, effectivement, décrétant l'état de sainteté. Je vais être saint. Donc il y a ce soupir, effectivement, de ton âme, d'être vraiment saint. Vraiment saint. <coughs> Ça veut dire que, que lorsque tu quittes là, tu quittes ce monde-là, tu sais que c'est un monde de souillure. C'est un monde, effectivement, qui t'apporte rien. Et puis, de toi-même, tu dis, mais j'étais là, dedans, je suis dedans, mais je ne trouve rien de bon. Malgré que je peux me faire tout ce que je peux acheter, mais je ne suis pas heureux. Vraiment. Il y a quelque chose dont je soupire, effectivement. Et ces jours-là, tu as entendu dans l'évangile qu'il y a un homme Alléluia. Il veut faire que la nature des cochons et des corps, tu deviennent ainsi. Il veut me délivrer de cette nature aussi que je n'ai Parce que je ne sais pas comment m'en débarrasser. Je voulais, mais je ne sais pas parce que la pression. Je tombe là, qu'on voit petit effectivement, dans la rue, effectivement je ne les insulte pas, je prie seulement que Dieu pour la grâce. C'est pas qu'ils le veulent, effectivement, mais c'est l'esprit. Le monde et la mort. C'est tous ces chiens, des grands, des, on dit des grands couturiers, des gens qui viennent, qui les montrent effectivement. Une femme normale ne va pas montrer quand même ses, affaires. C'est quand même pas. <laughs> Non, c'est parce que à force de voir monter la télévision, voyez-vous, et puis vous voyez cela qui monte comme ça, bien. Et tout le monde dit, ah, que pour être à l'amour. Parce que vous trouvez-vous normal, vraiment, vraiment, vraiment. C'est simplement un exemple, je ne pas pourquoi normal, une femme normale, hein, qui, sait bien qu'elle a... Hein, et qui va mettre ces choses-là pour laisser comme ça tout dehors, c'est pas possible. Il faut que quelque part, il y ait quelque chose qui ne vaille pas. C'est parce qu'elle a accepté. Et là, c'était quoi Ces démons-là qui viennent pour l'aveugler. Aussi si qu'il n'a pas accepté, il voit. Il peut dire, non, mes enfants, ne faites pas ça. Ça se fait pas. Vous direz, mais frère, là, c'est pas possible. Mais oui, frère, retournez un peu au Moyen-Âge. Comment ils s'habillaient Vous voulez m'insulter, mais retournez seulement. Ici, ici, dans notre pays, ici, dans l'Europe en fait, dans les années 50, un peu plus avant, elle, une femme qui portait un pantalon mm. était emprisonnée. Ah, bien sûr. Mais je me dire fois ici dans la constitution française jusqu'aujourd'hui. Je le sais les cela. Il dit que si on trouve une femme en pantalon, on peut l'arrêter. Vous voyez, donc c'est quand même que quelque part, il y a la prise de conscience que l'homme, pourquoi Parce qu'il y a la conscience c'est vrai que bon, c'était mon ange, donc va, on va pouvoir comprendre ici, tant l'homme, tant. C'est comme, les hommes, c'est comme, les hommes, c'est comme les hommes. Vous trouvez vous normal, frère, et soeur. Peut-être qu'il faut mettre un couteau, mais regardez, frère. Un vélo, pour rouler à vélo. Pour rouler à vélo, je dois me mettre en, ce chose-là qui, qui sert comme ça et tous les organes de l'homme dehors. Et vous trouvez ça normal, mais c'est la mode. Parce que c'est la mode. Et quand on fait ça, et ça passe normalement. Voilà à peu près comment, voilà comment Satan peut jouer avec nos hommes. Jouer effectivement. Et quand un homme, effectivement, est dans un état comme ça, dans, le milieu dans il se trouve, effectivement, il ne voit pas la différence, il va continuer à aller. Peut-être qu'il ne veut pas le faire, mais dans son cœur, il est embêté, mais il a mis quand même, parce que sinon les voisins vont dire, mais ça ne va pas, il fait du vélo sans qu'il soit comme le courant. puisque les voisins vont, parler en mal, alors à ce moment-là, ben, il va se et riches sont en fonction. Aussi longtemps il est dans ce milieu-là, frère et soeur, il est toujours avec lui, effectivement. Mais lorsque l'évangile vient, ce qui est différent, effectivement, en fait, voyez-vous, frère, c'est ça que les hommes doivent comprendre. Vous y mettez votre attention. Ce que les hommes doivent comprendre, c'est qu'il y a véritablement deux mondes différents. Amen. Amen. Le monde les ténèbres le monde de la lumière. Ceux qui sont dans la lumière, ils voient bien que ça, c'est le ténèbre. Amen. Alors maintenant, celui qui est dans le monde des ténèbres, il ne peut pas, arriver à pouvoir voir la lumière, effectivement, parce qu'il est là-dedans. Mais il faut que la lumière s'approche. Amen. Il faut que la lumière s'approche, effectivement. Ça veut dire quoi Que la parole de Dieu est une lumière sur nous. Amen lorsque la prédication de la parole de Dieu est partie. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne méprisez pas les gens qui sont dehors. Moi, j'étais l'un d'entre eux. Vous, vous étiez l'un d'entre eux. Nous vivions tous comme eux. C'est pourquoi nous devons avoir de la compassion, de l'amour. Amen. Ah oui, frère, allez vers le perdu avec autant d'amour. Pas avec le mépris, dire ah, moi je suis toi, tu es qui Aujourd'hui Dieu a fait ça, tu étais comme ça, hier tu étais comme ça. Alors souviens-toi d'où tu étais. Alors, effectivement, parce qu'ils ont besoin de pouvoir entendre la parole de Dieu. Et quand tu entend la parole, il dit, mais c'est pas possible, quoi la lumière, elle vient dans les ténèbres. Et c'est une mais c'est comme ça donc que les choses sont. Si la fils de Dieu, effectivement, trouve dans les ténèbres, il est en la lumière est de la femme frappée. Il va reconnaître. Donc oh, c'est sûr et certain. C'est là où nous étions, vous et moi. Bien sûr, enfermés dans ce monde-là. Nous vivions comme tous les autres. Si l'évangile nous était jamais apporté, vous savez toujours très bien. c'est pourquoi on ne se moque pas des gens, mais on montre effectivement ce que Satan est en train de pouvoir faire. Et comment effectivement. Mais remarquez maintenant, frère, si nous étions dans ce monde-là, agissant comme cela, parce que nous avons réalisé effectivement que mon Dieu, lorsque la lumière est Là, dedans là-dedans, tout ce qui se faisait, c'était vraiment les œuvres du ténèbre. Je ne veux plus rien avoir là-dedans. Je veux maintenant avoir avec quoi Avec la lumière. N'est-ce pas vrai Amen. maintenant, si tu es devenu la lumière, que tu es entré dans la lumière, comment peux-tu toujours Alléluia. Comment peux-tu toujours avoir un œil et dans ton cœur, les désir, papa, ah, comment lui il peut, est-ce que lui vraiment, et moi ici qui suis toujours des dieux mais là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Est-ce que vous remarquez Est-ce que vous suivez Vous suivez Là-bas, là-bas, ça veut dire quoi, mon frère Si tu es attiré par les ténèbres, c'est que les ténèbres sont en toi. Vraiment. Satan, il va réclamer ceux qui sont à lui. Ceux qui ont quelque chose de lui en eux. Dieu réclame ceux qui sont à lui. Ceux qui ont quelque chose de lui en eux. C'est pourquoi, lorsqu'il vient dans les ténèbres, il ne vient pas chercher les ténèbres et vient chercher les enfants de lumière enfermés. Il ira toujours chercher celui qui est tout de lui en lui. Car nous avons été connus de Abraham. Amen. je suis venu chercher les brebis Dieu. Tu dois savoir pourquoi tu l'aimes. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, même si Satan t'avait enfoncé dans le bas fond, mais dans ton fort intérieur, il y avait cette étincelle Amen. Le monde pouvait t'emporter, mais il y avait quelque chose dans notre vie. Tu ne suis pas bien là-dedans. Parce que ce n'était pas ton endroit. S'il vous plaît, frère, ne jouez pas à l'église. Ne jouez pas aux choses de Dieu comme si Dieu va avoir. Non, Dieu cherche des individus, des âmes, des frères et des sœurs, de fils et de et c'est vrai, Quand un homme ou une femme a été dans le parfum, et comme maintenant, la lumière lui vient, et, est <laughs> donc manifestée, regardez, il y a une grande différence qui se passe avec cet homme. Vous vous souvenez, comme l'Écriture dit, avec, le livre des de été au roi, oh, je crois, moi 18, je venais de cela. J'étais travaillé avec nous, pour vous trouver lorsque Élie le prophète a fait donc euh, demander au roi d'Israël de pouvoir faire venir ses prophètes tous ceux qui avaient enseigné les enfants d'Israël et qui effectivement aussi avec tout le peuple qui avait eu à pouvoir entendre effectivement les qui se sont donc tournés cela, oh, choses. chapitre 18, nous disons le verset 26. Akab envoya donc un messager vers tous les enfants d'Israël, un roi 18, verset 27. Et il rassembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si donc l'éternel est Dieu, allez donc après lui. Si c'est mal, allez donc après lui. La Bible dit, le peuple ne lui répondit à rien. Évidemment, ils étaient donc enfermés là-dedans. C'était le peuple On l'a tellement nourri, effectivement, là, Alors il avait un pied ici, un pied là, effectivement. C'est à ce moment-là que, lorsque euh, il a parlé ainsi en disant, mais faites votre choix, mais pour qu'on qu'on fasse un choix, il faut qu'on voit la différence. Amen. On ne peut pas faire un choix sans voir la différence. Amen. C'est la vérité. Donc le peuple ne répondit absolument rien. Mais lorsqu'il a dit ceci, dit, alors maintenant il dit, prenez un taureau. Moi je prendrai aussi. pouvez le dire dit, vous savez Verset suivant. Il dit ceci, verset, donc, verset, verset, verset, verset. Le peuple ne répondit rien, et il dit, et au peuple, je suis resté seul, de prophète de l'éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne maintenant deux taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupent par morceaux et qui le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparais effectivement l'autre taureau et je le plaçais sous le bois sans y mettre le feu. Oui, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, mm. le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répond en disant, c'est bien. Alléluia. Il dit, alors là, on va voir la différence. Mm. On peut faire les choix. Dieu est un Dieu bon. Amen. Oh oui, c'est vrai. Pourquoi il doit toujours témoigner de ce qu'il est et ce qu'il fait parmi les hommes, afin que ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir réellement réaliser qu'ils sont vivant puissent aussi voir que c'est Dieu est vivant. Remarquez, quand il a dit ça, il a donné donc l'occasion au prophète par des de et que c'était réellement de Dieu, parce que vous savez ce qui s'est passé, que, il a dit je suis resté seul, donc il était seul. Là, ils en avaient combien? 400. Tout le peuple était avec eux. Si c'était vous, vous avez dit, mais Élie ne sert pas Dieu. Il est tout seul. Regardez les choses qui ils sont immense, avec des grands clochers, il y a là une foule qui vient. Et là, c'est quand même une. Donc en fait, Dieu n'est pas avec lui, il est toujours seul. Nous regardez, nous comptons dans nos, dans églises, les grands, les grands instruments, là, des, 1000 et des 150 000 euros, de ceci et cela. Et puis quand nous voyons que nous croyons nos sont tellement larges et grands, et puis nos bâtiments sont tellement bien. C'est ça l'évangile actuel, l'évangile de la prospérité communautaire. Parce qu'il faut que nous puissions avoir beaucoup de moyens, que les gens voient et que si ils, ils ont des grands bâtiments, les grands siestes là, Dieu est avec eux. Il a dit, le joyau du ciel. Alléluia. Ils ont Amen. là Il dit même les animaux, il dit, mais les fils il Cependant, il est souverain. Amen. Le Dieu du ciel. Amen. Le Dieu de gloire. vrai. Si on compare aujourd'hui avec euh, cet évangile-là, il y a une très grande différence. Hein. C'est l'évangile, l'évangile actuel, c'est l'évangile social ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux gens. simplement, oh, oh, c'est Jésus sera sauvé. Alléluia, gloire à Dieu, on fait des grands concerts, des chants. Oh, il va venir, il est monté au ciel, il revient. Donc, c'est Tous les gens sont en dans le mouvement des chants. Mais il va venir, il est monté au ciel, il pas venir, il doit venir chercher quoi Les poubelles. Dieu n'est pas un Non. Jamais. Jamais. C'est cela, c'est cela l'avènement de Satan. Il fait beaucoup de trompettes et ça vient toujours de son couple. C'est vrai. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit d'une Parce de quelque chose Parce qu'il trouve la trompette ait un son qui est distinct effectivement, euh, il faut que l'esprit soit derrière. Amen. Vous vous souvenez, non Vous vous souvenez encore Amen. Je prie que Dieu accorde la grâce pour qu'il soit en grâce de Donc, réalisons que cet homme divin, puisque vous êtes tellement si nombreux, invoquez eh votre Dieu. Priez. Et il dit, je suis laissé seul. Et puis, mais puisque vous êtes tellement si nombreux, elle commence. Puisque vous êtes nombreux, vous avez tellement beaucoup crié que la terre va trembler et ce Dieu-là doit certainement entendre. Oui. Vous vous rendez compte, lui, il était seul. Et le 400, le 800, là, il s'était avec toute la population. Mais il était seul. C'est normal quand on dit que cet homme n'a Dieu n'est pas avec lui. C'est pas possible. Oui, il dit, oui, vous êtes nombreux, effectivement, prenez les taureaux avec vous. Alors allez-y, eh bien, invoquez-le. Vous pouvez faire des grandes trompettes, les grands touches que vous voulez donc jouer, puis que tous les, peuples jouent. Mais tu vas crier à Dieu. C'est moi effectivement, qui profite même. Dieu, à son votre Dieu entendre. Il est resté tout à fait calme et tranquille. Il allez-y, commencez. C'est comme ça, commencer. Alors là, je dit, mais on va te prouver maintenant que nous, nous sommes des dieux, toi, tu ne les pas, et eh bien tu vas voir que notre Dieu va répondre. Ah, ils ont commencé, ils disent, je vous laisse même depuis le matin, même le soir, il n'y a pas de problème. Hein? Prenez votre temps, je suis là simplement. De toute façon, pour vous, Dieu n'est pas avec moi. Hein. prenez le temps nécessaire. Mm. Eh bien oui, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé, ils ont tellement été dans sous l'émotion, ils se sont même coupés avec des lances pour que les gens sortent, les peuples voient, et maintenant, aïe, aïe, aïe, aïe, ici, Dieu va réellement aussi répondre. <laughs> Midi est arrivé, et vous voyez seulement l'homme en question, il se lève un peu, il dit, <laughs> mais il est midi, il, est peut-être en train de dormir, criez fort. Il est peut-être en voyage pour vraiment moi, Dieu j'aime cet homme. Il était seul, frère, il n'étreignait personne. Et il est tellement si fort. Peut-être qu'il dort où il est de son en voyage. Quand il va entendre, il va revenir. Oh, il est qui est Et l'homme était tranquille, bien Dieu. Amen. et eh, sœurs, quand vous connaissez cette Amen. vous savez effectivement pourquoi vous l'avez. faites. Et ce qu'il est pour vous, Père, le ciel la Terre fait trembler. Notre maître a dit, le ciel de la terre passe devant Quand on l'a regardé, il était comme ça, frère. Aussi frère, Mais cet homme-là, c'est Jésus-là. Il est à terre. Amen. Amen. Vraiment, ils ont dansé, ils ont fait, frère, ne soyez pas des hommes et des femmes qui marchent avec la foi. Amen. Amen. Les ça ça va très bien. Et puis, tu euh, ne vas pas que moi ça va. Frère, ce que Dieu a fait pour toi, l'argent, la richesse et le matériel ne peuvent jamais arriver à toi par Amen. Tu n'es jamais avec les l'évangile ce que, avec ce que Dieu a fait pour vous. Et là, ils le regardaient. Ils savaient très bien. Ils savaient très bien où ils s'étaient dévoué. Et ils ont tout fait comme ça, les, les tambours battants, et ceci, et oh, réponds à nous, et oh, brave, réponds, nous dansons pour toi, nous offrons le feu. Vas-y, réponds à eux. Pas de problème. allez c'est Jusqu'au ton soir. Il faut être certain de ce Dieu. Il savait une chose que Dieu, pour pouvoir l'avoir, il n'a pas d'autre sentiment que ça. Amen. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, si c'est en dehors de ceci, l'esprit est de Dieu. Amen il n'a pas le même sentiment que nous. Il est Dieu. Il C'est la vérité, mon précieux frère. c'est parle de tout, de respecter, et l'obéir, surtout quand on donne des conseils, des scènes écritures. Alléluia. Toujours écouter, toujours obéir. Que l'orgueil ne vienne jamais dans votre cœur. Moi je sais, moi je comprends, moi je peux faire. Il n'y a pas de problème. Avec l'orgueil, la chute et juste là. Vraiment. Sur et certain, vous tomberez dans le précipice. Mais avec l'humilité. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, il a regardé dit Salomon. Si c'était quelqu'un d'autre qui aurait dit Demain je prends le trône, mais toutes les têtes qui se sont posées à moi, et en plus de cela, toute la richesse du royaume. Je regarde comme roi. Il dit non, toi, tu n'as pas regardé à cela. Tu as simplement demandé la sagesse. Et notre roi peut dire, mais donne-moi une armée puissante pour protéger mon royaume. Mais toi, tu dis, donne-moi la sagesse. Pas l'argent, pas de vêtements, pas la loi. Tu me demandes... est-ce que vous comprenez Vous irez dans les saintes Vous ne savez pas ce qu'on va le temps aujourd'hui. cest Job dit, il y a un endroit où on peut trouver de Où On peut trouver de l'or. Parce que quand l'homme sait qu'il y a de l'or là-bas, il va creuser, creuser jusqu'au plus profond. Il est chemin même que les oiseaux ici ne connaissent pas. Mais l'homme, il creuse, il descend. Job Alléluia. Donc quand il parle plus fort, il va faire sortir de l'eau de à pas anti choses. Et puis il dit, mais la sagesse. Où se trouve-t-elle Vous voulez qu'on lise un peu Amen. Job 28. Job 28. Il dit, verset 1. Il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu dont on l'extrait pour de Le fer se tire de la poussière. Et la pierre se fond pour produire l'air. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, des pierres cachées, effectivement dans l'obscurité et dans le long l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pierres ils sont plus en aide, et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre nous sort le pain bouleversé dans son entrailles, comme le pain. Ces pierres contiennent du saphir, on lui trouve de la poudre d'or. L'oiseau de bois n'en connaît pas le sens. L'œil de vautour ne l'a point aperçu. Le plus fier est est point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes de Pérassi, il ouvre les tranchées dans le rocher, et son œil contemple tout ce qu'il y a de, des cieux. Il arrête l'écoulement des eaux, il produit la lumière, ce qui est caché. Comme ça qu'on produit des diamants, de l'or, vous mais là, c'est sentiment, mais là, sagesse. Parce que l'or, l'argent, le copal, tout ce que vous avez comme des pères pour vous avez, vous allez vous non ah oui, c'est sûr et certain, vous pouvez travailler, creuser, vous allez l'avoir. Mais il dit, mais, il dit, même là vous avez effectivement l'animal, les animaux ne se pas, parce que vous ne même pas ce chemin. Vous creusez les montagnes sur le bas fond. Vous trouvez les diamants et bas n'est-ce pas Il dit, mais, mais là, sagesse. Où se trouve-t-elle où est la demeure de l'intelligence L'homme n'en connaît point le prix. Ah, elle ne se trouve pas dans la terre de l'homme. On pose la question à la Bible. La Bible dit, mais elle ne point en moi. Et toi, la mère La mère dit, elle ne point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'ordre public. Tu peux avoir tout l'ordre du monde elle ne peut pas racheter la sagesse. Alléluia. Parce que pour l'acheter, il faut savoir qu'elle se Il dit, mais elle ne peut pas, elle ne se donne pas contre leur elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Tu peux avoir des milliards et des milliards, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas acheter la sagesse. Mhm. C'est vrai ça. Alléluia. Donc l'or est toute la terre entière. Tous les immeubles que tu peux avoir, même si tu as tout l'argent tout le monde dans ton compte en banque à toi. <laughs> Il y a quelque chose de plus malheureux que ça. Qui a plus de valeur que l'argent que tu possèdes. Que même l'or que tu possèdes. Que même le père que tu peux posséder. Que même toutes les pierres de maison que tu peux posséder il y a quelque chose qui a plus de valeur que ça. Parce que mon Dieu ici que et ce n'est même pas contre l'eau pure, alors que tout le monde veut avoir de l'eau pure. Quand on en a effectivement, mais on dit, ouais, parce que toute la vie entière, on dit, mais je ne vais pas manquer le pain. J'aurai toujours de l'argent, parce que j'ai l'eau pure sur mon compte. Même quand tu dois cette eau pure, là, tu ne veux même pas acheter cette Sagesse, parce que l'eau, c'est va avoir un prix. Alléluia. Ben, elle ne se pèse pas contre l'or d'offrir, ni contre les précieux mix, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or ni au ah, ah, Elle ne peut s'échanger pour un vaste d'orphelin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le père. La topaz d'Éthiopie n'est point son égal. Ah, ah. Et leur but. pas en balance avec elle. Amen. Alors maintenant, puisque toutes ces choses de valeur effectivement précieuses, effectivement, n'ont même pas de valeur en non, je veux posséder la chose qui a plus de valeur que toute chose, non Amen. Vous pas Amen. Vous pas Amen. Parce que si tu possèdes la chose qui a plus de valeur que toute chose qui a valeur, non, elle n'a pas de valeur, elle est au-dessus des valeurs, des valeurs, des choses qu'on a. Donc je suis l'homme riche. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc l'homme ou la femme qui possède cela, il est, plus riche. Amen. Que tous les hommes qui ont des milliards sur la terre. C'est vrai ou pas Amen. Je vais vous dire une chose. Ce livre ici, c'est un livre Amen. Tout ce qu'elle dit est vrai et juste. Amen. Qui peut comprendre Juste un exemple. Il a dit ici, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras pour Dans quel pays sur cette terre ici où tu ne peux pas trouver ce qu'on appelle ce Qui peut me dire le contraire frères. Donc quand il nous dit que tout l'or la terre, ne peut même pas, je vais pouvoir valoir cela. Parce qu'elle est au-dessus même de la valeur de l'or tout De tous les diamants, de tout le bien que vous pouvez posséder. Ce que je voudrais, que celui qui la possède, il est vraiment très Amen. Il est plus riche que les riches de la terre. Amen. Alors si il y a cette, cette, chose, cette sagesse il y a en temps de malheur, si je suis un homme intelligent, je ai cherche. Amen. Amen. Voyez-vous la grâce de Dieu à l'endroit de Salomon. Tous les autres ont cherché la futilités. Ah, ah. tout est pas sacré, mais c'est lui qui possède la sagesse. Alléluia. qu'est-ce qu'il possède En fait, il possède tout. Amen. Vous savez pourquoi ça touchait le cœur de Dieu Parce que c'est que cet homme-là a eu a pouvoir. C'est pour ça vraiment Dieu a fait des Salomon ce qu'il est devenu. C'est que cet homme-là a eu à pouvoir demander. C'était la chose la plus importante pour Vraiment. Est-ce que vous comprenez ça Amen. C'est la chose qui est vraiment très Important. Votre attention, votre attention vraie. C'est pourquoi Job pouvait dire à sa femme, « mais tu parles comme une femme insensée. que vous ne prêtez pas attention, vous allez tellement dans la difficulté. Alors Dieu montre la voie qui est juste. Celui qui a trouvé une femme intelligente et sage, c'est un don de l'éternel. Vous saviez Vous saviez Amen. C'est pas le fait de vous serrer comme des saucisses pour c'est vous allez vous serrer comme, des saucisses. vrai, l'homme va, comme un, comme, chien, c'est normal. Mais quand il va consommer, vous comprenez ce que je veux dire Quand il va consommer cette saucisse-là, il va dire à un certain moment. Par quoi Par le comportement de la saucisse. Et sa justice ne sera plus jamais aussi, aussi bonne comme il pouvait l'imaginer parce qu'il rêve de cela. Le jour où il va la voir, il va maintenant comment cette aussi fait sortir des choses amères. Est-ce que vous me suivez Maintenant, vous ici à gauche et à droite. Ah, je veux me marier, mais c'est important cela. Là, hein, on a beau serrer les muscles là, c'est bien. Mais quand ça va sortir l'eau amère, il ne va plus voir tout ça. Hein. Il va chercher maintenant. débarrassons parents où Parce que je n'en peux plus. Maintenant, vous êtes distrait, vous pensez à autre chose. Oh, il faut que j'aie de l'argent, il faut que j'ai je peux acheter cette robe. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et oui. Pourquoi parfois il y a des couples qui ne tiennent plus mais la femme du voisin, il a toujours des robes tous les jours. Et puis quand c'est sortent, je vois quand même que les chaussures sont en même couleur, en même ceci, en même cela, même moi. Tu ne fais rien, tu n'achètes rien, tu ne vois rien qui vient, et tu es toujours là, et je suis quand même une personne quand même comme c'est pas possible ça. Même quand j'étais chez mes parents, je m'habillais, mais depuis que je suis épousé, je suis en ça. comme ça. Mais ben, laisse-moi euh, aller travailler, puis tu m'habillerai. En hein. fonction de ce que moi je veux. Vous voyez, frères et sœurs, les filles de Dieu sont différentes des femmes. Amen. Amen. Amen. Amen. c'est du bon Dieu. Maintenant, nous savons, la nuit nous sommes égaux. Toi, moi, toi, toi, toi, tu dis, moi, je dis. Toi, tu parles, moi, je parle. Et euh, la fille de Dieu, il a été un soir, La sagesse divine lui apprend. Amen. Que si lui parle et toi tu parles, vous ne solutionnerez rien. Alléluia. C'est vrai ou pas Amen. Nous, à l'école, on a dit, on m'a dit que, ah, pour te faire entendre, il faut aussi Vous savez, vos sœurs, si seulement vous aviez la sagesse, vous mettriez les hommes même à Amen. Amen. Amen. Vous savez souvenez des dont je vous ai parlé dans un Cette sœur qui avait épousé la la famille est mes il était allé se trouver avec ses amis dans un café. La femme était une soeur en Christ à la maison. Et puis, ils entendent ce monsieur-là dire, non, d'abord c'est amis disent, mais il n'y a pas de chrétiens, chrétiens aujourd'hui, tous, ils sont tous pareils comme nous. Hmm chose que nous faisons, nous rechatallénise, et puis les autres, la même chose. Les femmes, tous même, les hommes aussi, pareil. Et le monsieur dit Amen. Tous ne sont pas tous pareils. Il y en a d'autres qui ne sont pas comme nous autres. Amen. Amen. Non, c'est pas possible. C'est possible. Toi, tu l'as vu, toi. Il dit, mais tu as dit, mais oui, oui, oui, oui. Qui c'est Il dit, mais c'est ma femme. Et pourtant, il voit. Hein. C'est ma femme. Il dit, ta femme à toi Oui, une chrétienne. Il dit, avec celle-là, c'est sûr et certain qu'elle est différente. Je la connais. Il dit, on va te prouver qu'elle n'est pas une chrétienne. Elle dit, oui, venez. Ils sont venus. Ils ont, fait 100 mètres sous comme ça. Il dit, oh, yeah. Eh, eh. Et quelle surprise Ils arrivent à la maison, ils sont là, mari, mais tout le monde fait comme c'était sourd. Quelle surprise de trouver une femme aussi bien prosécale qui ouvre la porte, parce bah, que c'était les amis de son mari avec le respect. ils étaient hein. Ils avaient su, avec l'esprit, entrez s'il vous plaît et assis. Mon frère et ma soeur, il faut que Dieu bénisse. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, vous, ah que si cela se passe chez vous, vous vous révolterez. Ah. Et quand même, c'est pas comme ça. Tu viens quand même avec eux. Il faut prévenir d'abord. Alléluia. On prévient, vous avancez quand même un peu quelque chose. Et puis en plus, vous êtes ce C'est pas possible. Non, c'est insupportable. Mais elle n'était pas comme ça. Elle était Ah, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous Toujours dans sa position de femme pour savoir, c'est que le Seigneur lui a enseigné de faire en tant que femme dans son rôle de femme. Amen. Même si les autres ne passent, même si les maris montent, même si les maris passent, la femme sait sa position. Amen. Donc, tu m'as insulté, moi aussi. Tu as crié sur moi, moi aussi. Montre-lui. Si lui n'est pas bien éduqué, montre lui toi, tu es bien Amen. Amen. Il te dit, si je mal agis, vous répondez ça à votre mari il va tourner sur lui-même. Si vraiment je moi, agi, que tu me pardonnes, vraiment avec un pardon sincère, sûr et certain, il va pleurer. Ce masculin qui veut montrer que je moi, l'homme, il est là. Avec simplement votre attitude, baisse. Parce que vous savez ce qui va passer Il va se rendre compte qu'il est quelqu'un. Mm. Tu es quelqu'un qui n'a bah, il à tout monde, Parce que quand on insulte, on veut ce qu'il t'insulte. Pour de bonnes raisons, non Mais tu as insulté avec autant de respect Non. Non, non, non, non. non. Tu vas, tu vas, tu vas, il va commencer à s'éclater, tu vas, bon, tu es euh, pardon, hein, une C'est sûr, mais oui. Euh, pardon, hein. pardon, vraiment, pourquoi tu je sais plus ce qu'il m'avait appris. Vous savez comment s'est passée la relation ah, nous voulons manger des œufs pas de problème je fais des omelettes, j'en ai des autres. Elle a fait ses omelettes bien là, et puis mon mari va me présenter c'est pas bien fait Par contre est mur hmm. Elle n'a pas réagi. Hmm. Elle a ramassé les assiettes et dit, si c'est pas bien cuit, je vais encore faire pour vous, pour que ce soit comme vous le voulez. Hmm. <laughs> Frère et soeur, elle rentre dans sa cuisine, elle continue à chanter ses cantiques. Jésus va te porter sa tout ça. Ah. Et elle croit pour moi aussi elle faisait, elle faisait. Mm. C'était un réveil de sa Tous ces hommes, vraiment, nous Et remercie remercie Dieu. Ils ont pris au Seigneur. Là, dans cet endroit. Alléluia. Amen. Donc, on va me faire, mon frère, ma soeur, ma soeur, tu fais comme cela, comme la sociologie t'a appris, tu vas casser ton mariage. Ah, je pense, Tu ne sais rien. Mais ce sont hommes qui savent rien, ils sont décidés de je ne vais pas le nom, mais c'est sûr et certain cela. Où se trouve la douleur de la sagesse Nous dans pour des Vous avez bien, verset, verset, verset 20, chapitre 27, verset 20. Puis nous il oui, dans un roi. Verset 20. D'où vient donc la sagesse où est donc la demeure de l'intelligence hein? Elle est cachée aux yeux de tous. les Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Mais là, ce n'est pas chez nous que vous allez trouver. Ah non, non, non, pas chez moi là-bas. Non, non, non, il n'y a pas ici. Mais nous en avons entendu parler mais c'est Dieu qui en connaît le chemin. Je vais avoir cette sagesse. C'est pas dans le monde, c'est pas dans les études, non. C'est pas dans les exercices de yoga, c'est pas ça, c'est dans les démons que rentrez chez vous. Oh, vous oh, les il a une sagesse. Non, c'est la démonologie pure. Il n'a pas une sagesse. Parce que pour avoir la sagesse, il faut reconnaître les chemins. Amen. Est-ce qu'il est allé les lames connaît les chemins Non. Parce que je vois comment le monde a dit, oh, on oh, s'est approché de l'aliment, hein. on pose la question, il voulait pas parler de moi. Alors ah bah oui, parce qu'il il répond par les pauvres, mais les devinettes de moi. Yo, quelle sagesse, quelle sagesse. Les bouffes de la mort disent, nous allons avons entendu parler. Le chemin, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui connaît le chemin. Continuons. C'est lui qui en connaît la demeure. Car lui, il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand lui, il réclame le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux. Quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la roue de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse. Amen. Et la manifesta. Alors, ah c'est c'est quoi dit Ça veut dire quelque chose. Il dit, Dieu a vu la Seigneur, il a manifesté. Écoutez bien. Oui, il est vraiment, il est bien, alors il dit, il en posa donc le fondement et l'a mis donc à l'épreuve. Puis il dit, alors, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. C'est mal, c'est l'intelligence. trésor. Ton œil pas dans les ténèbres là-bas. Ton œil est quelque part. Alléluia. Dieu t'a donné quelque chose de plus précieux que le monde ne peut pas racheter, que la terre ne peut pas racheter. Amen. Amen. La terre du Seigneur. Amen. Amen. Mm-hmm. Mon frère et ma soeur, n'envie jamais le pécheur, n'envie jamais ce même parce que Dieu t'a donné une grâce exceptionnelle. D'être toi devenu un fils de Dieu fille de Dieu. Mon frère et ma soeur, la Bible dit, le ciel de la terre la fait son garde est levé pour le feu. Le ciel de la terre passeront avec fracas, les éléments se dissoudront. Mais nous ici, mais nous ici, nous avons selon nous Amen. Amen. Amen. Amen. <laughs> Tout ce que tu vois, et tes yeux que tu peux désirer posséder, sont les choses destinées à la destruction. La sagesse divine de Dieu montre quelque chose de très très important. C'est d'abord l'importance de c'est Jésus. Frères et sœurs, comment que l'homme soit insensé Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui est vraiment plus important dans l'homme tel qu'il est devenu Est-ce les yeux Est-ce la main est-ce le bien? Est-ce la bouffe. J'y vais. Parce que dans ce moment dans lequel nous trouvons, suivez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans ce moment dans lequel nous trouvons, ce homme ou femme, on soigne beaucoup son apparence extérieure. Vous suivez Amen. Les cheveux, les yeux, la bouche, le nez, tout ce qu'on a, effectivement, le corps, le soin tout ce qu'on trouve, ça important. N'est-ce pas vrai oui. Et en fait, ce qui est important, tout ça, tu peux les soigner. Mais maintenant, tu oublies quelque chose. Et tu ne penses pas que c'est important, parce que tu cœur de ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est le cœur qui fait Amen. Si on enlève ce cœur-là, il suffit d'enlever ce cœur-là. Je ne pas pour le corps humain, J'enlève ces deux, en fait. Pour que tous ces signes Dieu bouge et fonctionne, il y a un moteur Alléluia. Amen. L'homme insensé ne fait pas attention au moteur. Amen. Amen. Mhm. Il fait attention à l'épargne. Alléluia. C'est ton cœur humain ici qui te venu. Donc tu dois connaître qu'est-ce qui est principal pour que le matin je puisse aussi me lever, il faut que le cœur batte. S'il ne bat pas, c'est que tout ce que j'ai à pouvoir faire la nuit pour que demain il soit revenu, il va servir à quoi Donc il faut Un véritable croyant, tu peux connaître tout ceci faut savoir qui est le principal. Ce qui fait que ceci devient important. Ce qui fait que tout ça ait un sens. La Bible te montre et te dit chose. Au commencement était la parole. Amen. Oui, au commencement, il est là. Ça, c'est la, la Genèse, non Et quand on va à l'Apocalypse, notre frère a lu au chapitre 19. N'est-ce pas, mon frère Amen. C'est vrai, non Verset 6 et 7, puis 19. Vous avez lu le verset pour nous vu j'ai vu descendre le ciel. Hein? Il était assis, son nom est la parole. Alléluia. Amen. Genèse. L'Apocalypse. Dit toutes choses ont été faites pareilles. Amen. Amen. Rien de ce qui existe ne vous bêtise à la parole. Et il nous dit, en elle, en elle était la vie. Donc tout a été créé par la parole de Dieu. Et la Bible te dit, cette parole a été faite chair. Amen. Il a habité là. Amen. Et on l'a appelé Jésus christ Nazareth. Donc, l'auteur de tout ceci, Et toute la création entière, celui qui a fait les choses qui ne sont pas. C'est lui qui a parlé en nous. C'est lui qui a appelé le papa. C'est lui qui parla avec la Adam dans le jardin d'Éden. C'est trop, nous connaissons, frère, vous ne connaissons rien, non, mais ça, vous avez mais vous ne connaissez rien. Parce que si vous connaissez rien, votre vie ne serait jamais. Alléluia. Vous voyez que vous vivez simplement dans de Dieu. C'est que moi, je connais, euh, et le Seigneur ne connaissent rien parce que nous, parce que nous, parce que nous. Vous êtes quoi Vous êtes encore devenus pire que nous, nationaux. Vous savez pourquoi mérite nous allons prier aussi pour notre frère et notre soeur et notre enfant qui sont évidemment. Et nous aussi, cela demande de mourir de façon de bonheur. Et là, la Élie leur dit, il y a mais criez Jésus. Enfin, il criez. Et puis il dit, mais peut-être qu'il est parti en Belgique. Un roi Il les a attendus jusqu'au temps du soir le fond du soir, rien ne s'est passé. Rien, ni voix, ni cri, ni signe d'attention. L'homme de Dieu était tout à fait tranquille et calme dans son coin, seul. Les autres étaient nombreux. il vous avait fini de crier, il nous sommes même prophétisés, nous avons relâché effectivement, Pas bah, les ponts, pas bah, les ponts, comme ça, ce qui est vraiment beaucoup seront surpris. Hein. normalement seront surpris. C'est la même Bible. Et ils seront surpris. Bah, le bon, parce que nous étions avec bah, de bon, rien du Et Elie connaissait son Dieu. Il avait cette certitude. Et il pouvait prier par tout faire. passer. Pourquoi Parce que Amen. Amen. Il dit, non, on a fait, mais on va voir maintenant toi, qu'est-ce que tu vas faire. En plus, tu tout seul. Il voit simplement ce monsieur-là, cet homme de Dieu-là, qui se tourne un peu comme ça, qui va là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va dire pour faire Il dit, vous avez beaucoup vous voulez offrir l'offrande à Dieu. Mais comment vous pouvez adorer un Dieu comme vous le connaissez Alléluia. Amen. Parce qu'on n'offre pas à Dieu l'offrande selon ce que nous pensons. bon mais frère, qu'est-ce que toi tu as à dire avec les, les hommes et femmes Parce que Dieu est un Dieu qui regarde seulement le cœur. mais c'est vrai, mais quand Dieu change ton cœur, ton âme à toi écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est bon Amen. Et aussi, il y a une chose que vous avez oubliée. Et on n'adore pas Dieu comme on veut. Alléluia. On ne sert pas Dieu comme on veut. Pas comme notre religion nous l'a appris, mais comme Dieu a dit. Amen. ce n'est pas l'assemblée d'Israël qui avait dit Dieu, établis-nous haut, Dieu, mets-nous Moïse. Non. Dieu, perds-nous en les Lévite. Non. C'est Dieu qui a dit. Amen. Moi, j'ai choisi les Lévites. Et dans les services, on ne fait pas de comment. Amen. Il dit chaque Lévite doit faire ça, ça, ça, ça. Sinon, ça classe sa maison. C'est vrai, non C'est pas l'Assemblée d'Israël qui a dit. Il est souverain. Amen. Alors ah, ah, il dit, mais parce que Dieu a voulu montrer comment il veut que nous puissions l'atteindre. Il dit, Dieu, Dieu, pour pouvoir réunir donc, il faut que chaque chose soit faite selon sa parole. Vous avez renversé l'autel de l'éternel qui s'est écrit. Il restera l'autel. Il a restauré l'autel. Parce que c'est sur l'autel qu'on en prie. Hein. Et puis on le voit maintenant, quand on le voit, il est très bien, frère. On le voit on <laughs> le on voit L'offrande, question, qu'est-ce qu'il fait <laughs> Il dit, venez ici, vous répondez, non, mais Prenez les seaux, puisez de l'eau. Versez de l'eau, effectivement, sur nos pas. Une fois, deux fois, hein? une fois, en un deux fois, une hein. trois fois, versez encore. <laughs> Jusqu'à ce que la viande ait été trempée de l'eau et, les fossés remplis d'eau. Et alors cet homme, il est vraiment fou, il est vraiment malade. Ici, le peuple va, va voir effectivement comment il est malade savait Alléluia. Vous ne pouvez pas ouvrir à une offrande qui n'a pas été lavée. Alléluia. Amen. Selon les Saintes Écritures. C'est comme ah. cela. Voyez-vous, mon frère, vous êtes tellement surveillé. Moi, je sais, moi, je sais. Pensez-vous que vous avec vos sentiments Moi, je pense que je vais faire comme ceci. Dieu a un chemin qu'il la tracé. Amen. Chaque croyant, chaque fils de Dieu puisse obéir. Amen. C'est pour cela qu'on doit faire pas comme la religion t'a dit. Tu ne diras pas, Seigneur, je ne savais pas. Non, tu entends de tes oreilles. Amen. pour accepter l'horreur, le mensonge, votre attention. Pour accepter le mensonge, il faut rejeter la vérité. Amen. Ils détourneront l'oreille de la vérité puis il a versé, il versait encore, il ont versé de Quel bruit Regardez comment c'est cet homme de Dieu, il les voir. Nous allons terminer par là, parce que vous, vous savez que vous êtes un peu fatigués, mais nous allons terminer. Nous l'avons prié aussi, hein, Nous avons aussi un service le matin, aujourd'hui. Hein. En roi, chapitre 18. un roi. disons, vous vont lire à partir du verset 30. Le verset hmm. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui, et il établit l'hôtel de l'éternel qui avait été renversé. Il fit donc douze pierres après les nobles tribus des filles de Jacob, Ok, l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom, et il bâtit avec ses pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de leur terrain fausser la capacité de deux mesures c'est marrant, Il arrangea le bois et coupa le taureau à morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau quatre touches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Il fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il dit, il dit, faites-le encore une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui, aujourd'hui, que tu es Dieu d'Israël. Et que je suis ton serviteur. Amen. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Amen. Ça, je ne fais pas la parole. Parce que moi je pense. Parce que moi je n'ai pas imaginé. Non, frère. Sinon, pourquoi Dieu prêche la parole Amen. Amen. Pourquoi on prêche la parole Pour que toi, frère, ou toi, je sais ce que tu as fait de faire c'est Seigneur, je suis justifié devant toi. Non. La parole est prêchée pour que tu saches ce qui est juste à toi. Amen. C'est la vérité. Amen vous fâchez, c'est votre foi mais la vérité, vous l'entendez parce qu'au jour du jugement, à la barre du jugement, vous ce que cette voix ici, vous la retrouverez. Amen. C'est la vérité. Amen. J'étais là, je regardais mon temps qui roulait effectivement. Mon frère et ma soeur, le lendemain, je ne pas garanti. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Alors il dit, comment ça, je, il dit, je veux toujours selon ta parole à toi. Il dit, mais réponds-moi, éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'éternel Dieu et que c'est toi qui ramène leur peuple. Vous suivez ah, N'oubliez pas, là, le monde est ténèbre, et ici, et l'œil qu'on regarde dans le monde est ténèbre, oui, parce que celui-là, et si et moi, et moi, et moi, Dieu, j'ai pris, mais il n'y a rien qui s'est fait d'abord, comment vous Alors, je vais là cela. Maintenant, ici, ici, maintenant, ce peuple était ramené à cet endroit. Le prophète n'est pas long, on côté, il est sur la passé. Maintenant, il dit, réponds-moi, éternel. En fait, je peuple, c'est si tu es Dieu en Israël, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé Regarde. Et le continue. Et le feu de l'éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc quand le feu a réellement tombé, parce qu'avec Baal et Bédéboïbal, il avait fait des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures à et en prophétisant, rien ne s'est passé. Lorsque cet homme, il s'est rétabli au tel effectivement, et qu'il a dit, je fais ici souvent le temps, on a trois, des bon? Dieu n'a pas hésité. Et Des bons, il est salué bien ont été Donc il que ça, ça a été fait. Non pas tout ta pensée, libre, mais souvent ma parole. J'honore Je nomme ma parole. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, Dieu honore sa parole. Pas toi, mais sa parole. Et si toi, tu l'honores effectivement, alors tu l'auras. Amen. Amen. Euh, vous remarquez ce qui est extraordinairement merveilleux. Ce que le peuple a pu voir, la différence de là où ils étaient, de ce que là où Dieu leur a montré effectivement maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, frère Regardez bien. Ils ont fait ceci. Regardez bien. Le verset suivant, il dit, que c'est dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils disent, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Amen. Ah ah, ce n'était pas assez, c'était bon. Mais il fallait, frère, que vous puissiez maintenant faire quoi Autre chose, c'est quoi est très bien. Verset grand. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun Dieu n'échappe. Et il est saisi, Élie, le fit descendre au torrent de Kirchon, où il concha. Donc, mon frère et ma soeur, quand vous quittez le monde, vous allez savoir pourquoi vous avez quitté le monde. Et tout ce qui a rapport avec le monde dans votre vie doit complètement être déraciné et abandonner le monde. Amen. Amen. Amen. Les mots que vous avez du monde, devez l'abandonner. Amen. Toutes ces choses-là qui vous attirent tout le temps, parce qu'effectivement, pourquoi vous regardez le voisin Parce qu'il y a la Je veux être, je veux être. Et tu n'es pas satisfait de ce que Dieu a fait de toi. En fait, tu es encore en de boire l'eau du monde. Et voilà, mélanger effectivement avec la chose de Dieu. Il faut que ce qui te cause et la chute soit réellement abandonné totalement. En fait, que les goûts du monde et les plaisirs, comme aujourd'hui, tu aujourd'hui. Je vais terminer par là. Vous savez, vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous tromper. Dans le monde, lorsque nous étions dans le monde, on aimait beaucoup les chansons du monde et c'est tout. Quand vous chantez ces chansons-là, ça, ça vous, vous, vous y entrez et puis vous, passez les pas, comme vous y êtes effectivement. Plus le monde était là-dedans en chantant dans sa maison. Quand vous êtes venu au Seigneur, je vous avais dit, Seigneur, merci de nous avoir délivrés, effectivement. Mais en fait, le goût est toujours resté. Vous le voyez comment Vous le voyez au travers des, chants, de ce que vous appelez des cantiques que vous choisissez. Ah, me ah Vérifiez dans vos maisons qu'est-ce que vous écoutez. Amen. Je vais arrêter. Amen. Il y a un monsieur là qui s'est dit au Congo, là, je ne sais pas, vous connaissez là. Les frères et sœurs autour de Oh, ils chantent les messages. Je ne sais pas si on doit chanter les messages. Amen. Vous savez, vous allez En tout cas, là, c'est vrai, ils vont me couper la Ce C'est pas ça qui arrêtera l'esprit. Amen. Amen. Dieu vous aide. Vous vous trompez vous-même. C'est vous-même que vous trompez. Vous vous détruisez vous-même. Vous savez que ce que vous faites n'est pas encore vous Quand vous écoutez ce genre de choses, de soi-disant un euh, cantique chanté par les frères, je ne sais pas si c'était ce n'est pas nécessairement moi, vous retrouvez sur le marché là. Vous savez, vous savez bien que ça ne vous pose jamais à pouvoir faire ça ça peut faire un tout petit peu comme ça. Et puis, ça réveille les, anciens Jean-Marie, de l'époque, effectivement, qu'on avait connu, sans parce que ça vous rappelle, vous avez quand vous le mot, vous connaissez un certain Jean-Marie, ou Jean-Pierre, Jean-Simon, Jean-François. Comme les autres avaient connu aussi un certain Joséphine, il y avait des chansons que vous vous qu'avec Joséphine, avec des bras comme ça, vous êtes bien Vous vous souvenez, non ne n'a pas me dire, frère, c'est pas vrai, c'est la vérité. Vous savez, non alors quand vous étiez avec Joséphine, oh, ça vous rappelle. Et puis quand vous avez ces mêmes personnes-là, ils, mettent simplement les paroles du nom de Jésus, mais le rythme est toujours pareil. Vous le mettez à la maison pas parce que vous avez écouté Dieu, mais vous, ça vous rappelle un tout petit peu Joséphine ou Jean-François, c'était Oui, Seigneur, des pitié, mais vous gardez quand même. Je ne vais pas écouter, Seigneur, ça revient, mais je vais vous garder quand même. Et puis quand même, oh, Jacobine ou Joséphine, Joséphine, mais euh, y a un problème, mon frère. C'est que depuis que tu es en Christ, tu vas savoir où tu en es. Vous savez, dans le livre de Deux Pierre, j'ai dit, je termine, je ma la Dans le livre de Deux Pierre, il dit, mais puisque vous savez que toutes ces choses doivent d'accord, tu veux bien me laisser l'éthique de Deux au chapitre 3 puisque, vous savez que toutes ces choses doivent arriver. Hein? Et il ne faut pas être dans quoi 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 11. Mhm. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Qu'est-ce qui est en voie de dissolution Priez un peu plus loin. Verset 10. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur en ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, mm-hmm. et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mm-hmm. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien mm-hmm. votre conduite et votre piété doivent être saintes. Merci, frère. Amen. Donc, effectivement, puisque vous savez cela, combien, effectivement, nous ne devons pas être la sainteté de notre c'est-à-dire que le penser ce nous sommes, je ne sais pas si demain il peut venir une fois qu'il me trouve sainte. Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus vient chercher une épouse, il est principe, sans tâche, saint, ni de rien Donc, je dois savoir où je me trouve si chaque fois que ça se coule, effectivement, j'aime l'œil de l'autre côté, ce que quelque part tu dois encore sauver. Si les désirs du monde, le goût du monde est toujours là, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Si le Seigneur vient réclamer ce qui sont à lui, toi tu vas parler. Pardonnez-moi quand même, je vais dire cela, plus les Romains que je vais dire, pour que vous sachiez c'est la vérité, parce que il raconte des histoires dans son esprit. Un, Jean, un Jean, un Jean, ce sera le dernier verset, nous lèverons plus long, hum, hum. nous avons aussi ici. Un Jean, chapitre 1. Nous devons lire à partir du verset 14. Non, chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, c'est après 2 pierres. 1 Jean chapitre 2, verset 14 je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est des réponses. Je vous ai écrit, me gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu voilà. N'est-ce pas Verset 15. N'aimez point ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas le nom à l'IFC. Hein. Si quelqu'un aime le monde, L'amour du Père est pour nous. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez Alors, nous continuons. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Donc comment voulez-vous me dire sauvé le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il Amen. Donc, quand tu es sauvé, ne t'habille jamais de message, je suis dans le message, ça ne absolument rien. C'est ton âme à toi. L'esprit est sauvé Si ton âme à toi était sauvée, on la passer on parle mais on ne fait trop de blagues là, effectivement. Là, qui donne des fruits, il parle de voici, il manifeste simplement. C'est vous qui allez parler. Ah, c'est vrai, c'est. Il dit, mais, ne te glorifie pas toi-même, qu'un autre Amen. Ah, on Mon l'être à toi. Moi, je connais les prophètes depuis 1840. Moi, je donne le message depuis que je suis. Je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Je vois, je nage, je Oui, le message. Et en fait, le fruit que tu donnes, Vraiment. Rien à voir. Mon frère et ma soeur, ça fait longtemps que tu es sont Où en es-tu aujourd'hui avec Dieu Ne te dis jamais moi, je suis connu depuis des années. J'ai fait ceci et cela. J'ai connu des messages, j'ai connu des prophètes, j'ai mangé, j'ai connu poil, tout ça. Ça ne veut absolument rien dire. Je dirais jamais Dieu ne savait. Je n'avais pas entendu. on entendu, mais ça ne bien rien dire. Devant Dieu, il n'a jamais posé la question. Quand dit que vous vous souvenez, restez debout. Ça fait un peu de bien, monsieur. Je vous ai parlé Daniel, qui était là à Rome, là-bas de l'autre côté, il a vu qu'il y avait un ange avec les livres qui appelait les noms

depuis que tu es né, n'as-tu jamais voulu Il dit, toutes les questions qu'on me posait. Alors, les tableaux venaient, la vision venait, je voyais l'image. où moi, je n'ai que j'étais debout, je voyais. Je mentais. J'ai critiqué toutes les questions. Il entend, c'est que tu as fait tout cela, parce que je le de toute façon. Pour cela, tu condamnes. Oh, j'écris le message de ton histoire sur la terre, mon Seigneur. Dieu n'a jamais posé la question As-tu cru au message du temps du soir sur la terre que tu puisses entrer ici Ou bien a la question N'as-tu jamais péché Vous suivez determine Taşıma olarak inattan Daniel Curie lorsqu'il était sur la terre, il a pris position. Amen. Je tu te toujours, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Observe le fruit que tu manifestes dans ta vie. Si la mort te frappait aujourd'hui, as-tu la certitude dans ton cœur que tu peux voir Dieu Sonde ton cœur, sonde ton Si aujourd'hui la mort te frappait, et pourtant tu fais des années, tu fais toujours Dieu, dit, je vais écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu es sûr et certain dans ton cœur Parce que ton cœur te condamne, Dieu que ton cœur. Hmm. Ce matin, on veut aussi t'offrir cette grâce. Les religions nous ont donné un Dieu de la religion. Jésus des religions. Celui-là ne change jamais les hommes. 就对了。